Jerusalem israelitet kashte hatet es lebit de di bimidun de hatet es ja te wan de hafan bunne de mi Juan de jaten ug een gristet die Dios wendakt kashan da ja te gembit de hatrok bunne de mi die mi te den hat Dios kugash pe Elise da Juan zo, gets een Elise da ja te gembit kohobde Pes mi te den hat Dios kugash pe di be min naam da ezoi kia tayatëmbirtë të gok pës mbënë dëmi, unë më në shandëm se të jatën më hadhjevës të shkjashtë. Paq, ti a jukët shmjep e sës më ya të jazoja frank, ëtë dhe elmim kugas më itum, es na në në më të smejëzëq, ja të vë të hatu më minajnë havinzen, ndën është të minajnë hadhjosë kugash për Isaije, es na në an mindë, dhe për parisei ha ich qkjashtë, net, ja të ha hafang, Tikumjarnabech, Pankia Mim Gristich, Om Elis Otta da Diosa Kugaspa, en is vang het ooi. Wil je aan de baatpits met haar neer? Per maar meezig, dat ook die bemeezig kerstjes atte. Is je oknum. Is kerst is niet tuk in die je kijk, maar gachet het. Is hem zips in niet tjoemben. Tjou de tjoen gaat de schwinde, die ne aween, maar ga vang, die Hakumboma Frank Isa Jesús, comio bingoñich, tajinan, ishte, chavatatan hadiosa regung di babuam estemubinzekan, esia popo nitegoyit yan nashwin, chavatatan, majak kosnanan, Okn min ma uhtu ugayechuk, di badan hawin gdin mu, a kotan manach ni hekip, kotsin min, kies ukum, michaag punnen je, per minits is niet aan de mit hanne ist es este xcapat Wang israelita ja'ayich Juan nande'en jinan äj nantäsn istzäjwin kida'ak je Espíritu Santo nde'en Tuge Pakung. Es re'ek macha Jesús Ö äj kiaj nantzänach nande'en nijawa Per perkotz Dios batet, mit xkies niajnäbatät mätjanä'ä ja'tzy'anma'oy ku je Espíritu Santo hinek, es x'ixät jinak eskia'at maja ye tzyäk yä'tä'än batet mit ha Espíritu Santo Das ist nicht nicht, es të dhënë nikosh kash peq, ko jë që djo se jungë.